では頑張って生き残ってください 功したって無駄だよ 構えて 構えてせい容赦は 抵抗したって無駄だよ容赦せや かまっ 抵抗したせや容赦はしない抵抗せいよっ構えてかっ 容赦はしない何か Thank you 構わせい 構えてく 容赦はし5回目の禁止区域が設定されました構えてせい 抵抗したって 成功したって無駄だよ 成功したってしたって無駄だよ 構えよ容赦は構えてかかってこい 行した定されましたでかませや 走したって無駄だよ抵抗あっ抵抗したって無駄だよ容赦はしない のしのあ構構えてセッソよし構えてかかってこい抵抗したせや

構えせい最終生存者2人です誰かが死亡しましたせやてせいせーなてくそよせやよせい 率いるせえな金メダルは真面目な人にしか与えられないんだ。